wah kuwi ngon pesugihan pesugihan gunung kali kuwi ngene kuwi kebetulan kuwi jan tewas kebenaran aku duwe pengalaman pribadi ning kono kuwi sangat luar biasa ya kuwi pengalamanku ning kono dadi nek ora kleru pengeleng-elengku kuwi taun 2000 kuwi kancaku di kancaku dhewe kuwi ya cedak omah kono, cedak omah. Kowe ora perlu ngerti sapa jenenge ning kancaku dhewe. Ceritane dekne kuwi kepepet ya kebuntel utang. <laughs> kebuntel utang lah. Jaluk pulang karo aku. njaluk tulung karo aku ki tujuane njaluk tulung karo aku ku kok aku nulungi nyilih dhuwit ki ya ora, nyilih dhuwit ki ora, ora ngono. Dadi njaluk tulung aku kuwi tujuane kon ngeterke nang Pulau Jawa ngono lho. Taun kuwi kuwi kalingan aku kuwi. Dadi <clears throat> nalika semono ya aku ngomong aku sing mangani anak bojoku sapa nek aku ngeterne kowe ngono kan ngono kuwi terus dhewe ngomong wes engko nganu mas bojone sak anake sampean kok tak tinggali dit ben bisa nggo mangan sarene awake dhewe iki lunga nek kan ngono to <clears throat> kelingan aku kelingan cerita bu. Jadi eh bojoku kuwi ditinggali duit 500.000. Cukup ya? Mbah ora ngerti. yang penting ditinggali duit 500.000 sesuk mau angkat numpak mobil neng Jowo. Wah, pokoknya gue luar biasa. Perjalanannya yo sangat melelahkan yo. Ya. Kesel neng awak. Jenenge neng Jawa, Lampung neng Jawa Timur kuwi. dadi mobilan kuwi gonta ganti mobil nganti ping papat Lampung Jakarta Solo Solo neng Malang tapi waktu kuwi yo perjalanannya orang gur segampang kuwi ndelalah kleru dalam muter kok lewat kidul metu Surabaya orang metu lor ngono lho Nah nalika semono kuwi ya wis teko Malang terminal Malang kuwi jam 10 bengi. Bingung iki arep turu nang terminal apa bablas no lokasi nah, sing arep tuju ki mau nang Gunung Kawi. Terus kancaku kuwi mau iki piye Mas dhewe nekat lah aku slak wis ludrek ndase lho wah aku adem-adem ngene numpak kendaraan gek tengah wengi kok piye ngene ngene wis ora apa-apa kok asal ana kendaraan ya mangkat wae ya aku gelem ra gelem ya panggah ngetokne wong sing bayari dekne Neng ping jelas aku tak ngopi dhisik aku ya. Nah. <clears throat> Wes. bar ngopi kuwi sekitar jam 11 bengi Mas. Ya. Sekitar jam 12 jam 12. Sekitar jam 11 bengi kuwi entuk motor. Motor iki nek ning <clears throat> apa ku jenenge? Nek ning Jawa ya mobil gitu. Nek kan motor ngono. Motor. Duh, motor. motor anu motor motor kuwi roda papat untuk motor ke terminal Malang neng e, simpang kawi yang kono ki anak takon bodoh simpang kawi tapi nak kono medun jelok simpang kawi wah neng kono jam setengah rolas lebih yo jam rolas kuwi ojek kuwi nak rasalah salah ana ojek nek mobil cilik wis ora ana ditekoki karo tukang ojek ojek kuwi mau Badhe tempu ndi, Pak? Badhe tempu ndi, Pak? Pak tau ya ora. enggak aku yang ngono gue lagi monggo lah piro anu bayarane ojek mas aku yang ngono malah kali sampan mah pinter mawon dora ya aku jadi tegas nih aku yang ngono ya aku jadi tegas nih piro aku yang ngono lah anu kuwi wedi kumpul nak pinter mawon pinter mawon kok ora ngatine di Empal lah, duitnya wes nipes koncoku kuwi Tapi waktu bengi kuwi jam rolas kurang lima menit ora salah ya wis dadian rego kudu montor loro dhewe munggah ning gunung sing diarani gunung kawi. amontoran ah, kuwi nalika wis entuk setengah perjalanan kuwi ya kuwi kan dalan ngene-ngene wah wis mlebu ning arane dusun talang setan iya talang setan kuwi nek ora baru desa talang setan kuwi wah ambune wis wis pokoke is is karo-karuan ambune anane mung wangian kembang padahal aku sewadok jangkauannya burung tekan burung mulai sih bakal masyarakat was pokoknya aku memang wes orang anak saya ngerti gue asal usulnya sekolah mendi aku dewa orang ngerti nah wong kono wong tukang ojek gue ya tak tekan pak kok ambune wes kok ngene apa wes cedak pak walah urung mas no dereng terus saya tebih ngono kok ngaten iki ya sementing meneng mau mendel mawon sampean ngono kuwi ya memang daerahe nggih ngaten iki mungkin nek sing nimbali sampean sampean pun mendel mawon ngono lah pripun ya yes, pokoke engko kuwi gur godone sampean aku gur ngeterke kok Pak aku ya ngono to ya pun kula tak mendel mawon ya kok kula niku kok gur ambune kok uh, sak dawa-dawane dalan kok kaya ngene ngono aku bingung. Dadi ya ora opan meneng karo tukang ngecek ngono. Terus setengah jam kuwi nah, eh, dadi mau aku nang motor kuwi sak jam, sak jam nang ngono kira. Munggah gunung dhuwur tenan. Kuwi kuwi aku takon jelalah ya sik kapusan kuwi. Kapusan. Kapusan sing dituju asline dusene kono. sing dituju kuwi udu sing nang kono. Dadi kuwi gur sing nang ngisor. Nang Gunung Kawi kuwi ana telu. Telung tingkatan. Ning yo okah nang kono kuwi anak neng, punden-punden iki gur telu. Nah, delalah nang kono kuwi nggone Kyai Imam Sajogo. Malah tepat jeluk ndok kaya terminale Wah, ngono sing nyambut ki wis wong opah. Badhe nginep, monggo badhe tumbas napa, monggo badhe napa, Pak. Mungkin kula teng mriku mawon. Aku ya ngono. Teko tengah dalan aku dipuapa karo carane iki eh apa ya? Pakaiane kaya wong menau, Jarian. Gawa sorjan, gawa blangkon, kemendung. pemandu ya tapi pakaiannya kayak wong keraton kayak mas jadi ya bawa jari surjanan kayak wong keraton langkonan ceklame tumbak sampan badai minggah masih nje monggo dipotong minggah munggah badai minggah badai minggah kenging monggo berarti harus munggah maksudnya neng kon punden itu mau kan yang dua nah sabar ngono ana tata carane kuwi ya ora gampang tata carane kuwi nang kono nang pinggiran dalan kuwi ya ombone kan telung meter dalan kuwi ombo kiwa tengen kuwi wong bakul saji sesaji kembang lewangian kembang maneka warna-warna apa wae ana ning kono wis disiapne karo bakul-bakul mau Juga rampe apa wae ning kono kuwi disiapne karo wong sing ning kono kuwi mau nanging aku ora tuku. Aku ngetokne kuwi penjaga apa pemandu jalan. Nah, sarene wis mlaku ditemokne lah karo juru kunci sing bagian tata cara dudu sing ning menolong Ibu kunci gue nakoni nakon ini eh, sampan keng pundi nak mas tak jawab pulau keng Lampung walah cedak ini ge gak mau lo wong maluku nopo ge pak anu Oh iya, lah iki lho buku tamune, walah nggih. banyak buku tamune barang. Ada. Pokoke nang kono kuwi komplit anu rom. Dadi Komaluku, Kalimantan. Seko ngendi-ngendi ana. Nggih, ya pokoknya buku tamu. Kuwi ya pakane ya ora beda adoh karo sing pemandu jalan, kaya wong kraton ngono lho. Nang Gunung Kawi. Dadi nalika wis mlebu kono ditakoni dan ditekoki tujuane rene iki apa tak jelasne tak jelasne bahwa iki kancaku iki lagi nandang lara wah iya wis mudeng nah nalika nang kono wis ditekoni si kancaku kuwi mau Mas lah sampean sing ngajeng sing pripun iki aku nang kene iki kok diomong pesugihan ki ya moh ibarate nek kowe lara kene guru sae ngobati muga-muga ndang entuk obat muga-muga gendang entuk tombo supaya kowe iso kakangkat loromu iki basa sane pamit ngono kuwi dadi ora gelem nang ngono kuwi iki diomong kesugihan kuwi ora bener terus Wes wes mudeng tata carane nang kene. Ya aku belum nek kuwi aku ora ora wewenang wewenang jawab ora wewenang jawab jadi sing wewenang jawab ya si konco kuwi mau si R kuwi mau inisiale R kuwi mau ora ya nan ya R ning kudu Romi sumpah kudu Romi ning R ngono aku duh engko tak kek ngerti tak bisiki <laughs> kudu ning ya delalah R jadi ngene tuku barampe uga rampe kuwi mau sak tampah kuwi wis golongan sing ngati kono nek tuku nok dalan-dalan kuwi 200 sampai 300 sewu neng nek tuku karo asline wong jero kono ming 150 uga rampe ngono lho Yos pokoknya apa wae sak tampah gede wis disetujoni kabeh wis disetujoni kabeh tapi terus ditakoni Gue harap sing cepet apa sing harap alon-alon obate ekspres cara jawane lebih? Gue kena sakit ya obatnya sing apik, Pak. Oh, dijawab sini karena mau. iki nang kene ana sing jenenge wedhus gaib ngono lho dadi wong nek nyebutne kene iki pesugihan go tumbal nyawa manungsa kuwi salah kaprah salah gedhe dadi nang gunung kawi kok ora ana pesugihan ngono kuwi tur yo ora ana nah wedhus kok iki mau pinong kok ijo nyawane maksud e piye Pak ya ora usah numbalke menungso ning nganggo wedhus sing diarani wedhus kok e iki ora murah anak sing 6 juta anak sing 15 juta anak sing selalu juta delalah koncoku kowe mau disiki aku duh iya mas dhewe tuh gara rong burung awake dhewe ngene mau bilang wae numpak mobil Malang teko Lampung kuwi 500 lebih burung mana Pak 500 600 tahun 2000 tahun 2000 tahun tahun 10 tahun yang lalu jadi mobilan kuwi ora cukup 500 kuwi gur mobile tok lho mangane sedangkan dek gur garek 2000 iki mau bayar ubur rampe 150 wis dibayar nah diskusi lah ceritane neng jobo jaluk waktu telepon keluargane ibu jenis sing neng omah neng Lampung ngono lho sesuk iso kon golekne duit kirim duit ora sak mene ceritane ngono kuwi bojone bingung bengi kuwi ditelepon sekitar jam setengah loro tengah loro bengi lo isu mayan saya sokon iso sokon gula golekne duit 6000 ngono nah terus ditimbali menah karo si mau dewa wangku pranoto coro arep munggah mau bapak e. dan mas rene oh, waktu menah wes ngene baik Jadi aku gur sarana, sarono, menai dalam dan orang beban juga. Jadi waktu kuwi wes kabeh podo kompromi niat yo tenanam nyuwun siap no duit rong ewu ya gue tuh kuat sarana ngono dibayarlah di 2011 Mas ora nyekel duit sepeser pun sesok mangan karo apa balik ke piye wis ora mikiri kenyataane duit ning garek rong juta ngono lho dinggo bayar kuwi timbangane rono gur sia-sia ora kandung gawe terpaksa sesuk wis mbok bingung sing penting mau wis mbok sedo aku iki sing tak kono kuwi mau ibarate ya kaya dokter tulisan iki mau di kekne nang nggon wow, bar mau munggah to nang nggon punden nang nggon undene Imam Den Mas Imam Suwajugo nang kono keramat Mas peteng dedet wes onone wes hilang kabeh gambare wis nang kono kuwi wis mbuh piye ramu mudeng aku di. nang kene padang jinglang nang nang kono makom kuwi mau sangat luar biasa mistisnya di situ di sudut sebelah kanan ada istilahnya juru kunci utama yang meminta doa di luar pagar di dalam pagar itu ada satu di luar pagar itu ada tiga menyebutkan ya jadi sing mocok nih iki tamu sekolah Lampung jenenge si R jaluk tombo mugo keturutan lasing sing donga sing neng kita sujud kita sembahyang apa isone kita bocok ngono Nah, sarana upacara doa kuwi mau rampung dijak metu kuwi sono di meneh sing ajak metu. Hmm. Wis beda anu tugase metu mau metu samping kopi lah kuwi engko ngarep dijak keliling lilingi makam kuwi mau. Kuwi wah ombo ngombo banget. jadi setiap sudut gue kan ngeplak taruh dungo apa yang diajar ini aku gak ngerti mergoda aku yang tidak ngerti konco aku kan nyekel ngene melok melebu ya melu aku melu mlebu. melu mlebu gak apa-apa aku gur berdoa anjak lo ya aku gur melu melebu berdoa orang kok aku jaluk supir orang ora salah nek wong kok duwe kirim doa kan ora kleru karena pada dasar iki ya guru oh, makom kan makam kiai eh, raden imam sajuga nawit jadi oh, setiap kok sudut nah, anak pas yang apa sirai wis dikeplak ping telu aku ndelok kuwi aku ya melok ngetune ndonga apa aku ya ora mudeng nah wis rampung mudeng dijak medun nah nang nggon sing juru pranata carane iki mau wedhus wis disiapne mara ning utang wedhus wedhus nyata nyata oh, wedus ya ora mudeng ning sing jelas iku wedus nyata rupane ireng ning sing diarani wedus gote nyata wong nyata nyata nyata wedus heeh nyata wedus lho dan karena ngono gue dijak munggah meneh neng ngawas aku kerungu nek yuk monggo mas uh, munggah melih tenggir uh, ah, kita sarang-sarang uh, ah, ritual ibaratnya apa ini ritual nyembelih kambing goek ini kan ngono jadi nalika semono ku ya tak rungok nih aku udah ngandini terus konco ku ku jarinnya jadah aduh aku ngono jadi sarana ngono engko nek ana wong wadon kuwi ngeplak pundakmu apa jawel kowe melok aku wis rasa mbok gudis <coughs> rasa mbok gudis wong wadon iki sapa kok wong wong wedok wong wadon nek mas iki sapa nah aku ya aku ya ora mudeng apa kuwi gur-gudone hmm. apa piye aku ora mudeng kuwi sing blekok pecot sing larai gagal ya dhewe ya kuwi nek jarine ngono kuwi wis mas mau aku wae sing cepet iki wis to balik ora suki, aja celuk jenengku ngono kuwi dhewe melok kuwi ya wis ilang kabeh wong wedi totne ora ana engko kuwi wis ora sing terjadi kaya ngono kuwi ritualnya gagal kabeh ya edhe melok kuwi sing arep dirutewane sapa bingung itu sing diritual yo balik nah pokoke kuwi ping pindone nalika kak wedhus goe mau dibeleh kuwi diwengko dikeplak pundake sebutno iki wedhus Arab, wedhus Metro, wedhus Lampung, wedhus Jakarta ngendi karepmu sing penting sebutno aja oh, wanti-wanti aja kepati-pati kowe nyebut jenenge wong. Maksud dan tujuannya apa, Mas? Kuwi nek nganti nyebut jeneng wong, wedhus kuwi lho ijole nyawa menungsa. Mukane makane diarani wedhus kowe. Nah, anak wedhus Arab ya ben wong Arab ana sing jitu. Wong Arab ana sing mati. penting aja wanti-wanti kowe nyebut jenenge menungsa. So. wah anakmu kuwi ngono mati karena ini waktu sini gue sarono pelambang kan ini gue eh, mulai waktu itu namanya waktu sini nah sarana ngono wedus dibelah diolah di tangan bareng bareng ora kok digurak ora dia dimasak di tangan bareng bareng Eh, ngono kuwi ya wah kuwi kuwi kuwi kuwi critane sedih aku ah, kuwi aku ora melu ngono ah, aku pokoke ngantuk ngomong karo juru kunci Pak niki sarene eh uh, pun sampun eh, enjing ya atas niki jam sekawan kalau tak istirahat istirahat sebentar kuwi nggih monggo niki wonten kamar lah kuwi kamar kuwi Mas bayar 50.000 nang kono kuwi turu wong turu bayar 50.000 esuk tangi turu wis disiapi panganan kuwi mau sarapan mau kuwi saya lunas jaluk pamit nah wis jaluk pamit nek nah, aku arep kono terus karo kancaku lah terus dadi apa duit sepeser wis ra enak pamit pun yo bingung duit sepeser nggak enak yo tetep metu saka lokasi kuwi telepon bojone ceritane jaluk kiriman duit iso ra iso kon jaluk kiriman duit mergo balik wis ora iso. Oh iya iki babakan sing disangokne iki mau urung urung tak critakne ya. Dadi nang kono kuwi bar uh, ritual apa ngarani ritual ya. Bar ritual kuwi mau digawani kantongan loro. Kantongan loro sing ombone sakmene kandele ya sakmene sak dompet iki nah dompet elek iki dompetku dadi kuwi ana loro beda warnane itu pas ritual kuwi ya kayak nyebut sapa pak nyebut jeneng negara nyebut jeneng negara terus kan golek nenek gorok wis sing disebut ngono bar kuwi terus digawani kantong loro kantongan gombal siji warnane abang sing siji warnane kuning ngono lho kowe ra ngerti to iki warna abang nggo apa warna kuning nggo apa ora ngerti ceritane. Jadi sing warna abang mau kuwi dipakokne ning dhuwur aweke dhewe nek usaha. nah aweke dhewe usahane mlaku ya dicantolke ning dhuwur lawange dhewe ning sisih jero. Ngono lho. Carane iki aku usahane warung cilik wae. Dipakokne ning nggon dhuwur pintu mlebune nggon warung cilik iki mau. Iki maksud lan tujuane aku dhewe ra mudeng ya kuwi mungkin sing diarani daya tarik pengasihanmu. Terus sing kantong nomor loro sing warna kuning kuwi mau. Kuwi kon mlebone kotak. Khusus ora ana sing ngerti kotake. Ngono lho. Nah, nek wis dilebokne kota kuwi aku ora mudeng apa tukul duit apa kepiye aku ora mudeng ning sing jelas setiap malam Selasa kliwon Jumat kliwon Selasa wage apa Jumat lagi. Selasa pon apa Rebo eh, Jumat pon kuwi kudu nyapi sesaji kuwi kudu ora iso ora setiap bulan sesajine sesajine ndok goreng loro ndok titik kampung enak ya wis ramudeng kopi legi kopi pahit teh legi teh pahit banyu bening biasa karo alpupa uga rampe kembang wangi nah nalika wis kuwi dhewe didongani dhewe kuwi sing ngerti ya gursi arti mau aku ora melok ngerti ning tata carane iki mau dikeki ngerti ini nek soal dungane aku gak ngerti ngono lo kuwi setiap sebulan pisan setiap kon milih dinane arep selasa apa napa jumat pon ngono lho kuwi nek wis wayah isuk kon mangan awake dhewe sak keluargane nek umpame wong papat dipangan separo kudu separo separo kuwi dipangan dhewe aku anak lan bojone sak anak-anake turahane kon ngelekne kali mbuh kali cilik mbuh kali gede sing penting sing mili ngono lho ah ngono isuk jam songo kurang luwih jam songo kuwi gak entuk mampir-mampir kuwi nggawa kantongan iki tur ya ora entuk kok ning isor dadine mung dikok ning dhuwur kene ora entuk kok ning kantongan ini ora oleh kantongan loro kuwi mau masuk bagus balik bapake kudu mulai ora entuk mampir iki kok minus nang kok ndok ngendi solo ndok jakarta gak oleh kudu terus gak blas mulai nah ceritanya ceritane ngono gue terus kan iki mau ora duwe duit duwite kentekan kan kentekan telepon telepon bujine kan kirim duit selalah untuk silian duit saya ditransfer jijiko aku kelingan yang Indomaret jijikue ngono lho terus dinggo numpak motor mobil neng balik neng Lampung jadi balik neng Lampung nalika semono kuwi wis aku orang ngerti urusane meneh kuwi urusane dekne sewulan kemudian itu moro nang omah mabul rata aku cerita hmm, bocah Mas Mas Widi ngapa aku ya lah piye seminggu kaya alhamdulillah Mas uh, alhamdulillah itu aku malah ramu deng ya lali Wah oh, alah iya piye ceritanya aku tak pengen alhamdulillah Mas warungku biasanya sedina songi ini hasilnya gue telung puluh lima ewu iki kuwi sedina songi song hasilnya telung ewu telung juta mas sedina songi oh, telung ewu biasanya main telung puluh ewu selawe ewu sedina songi song hasilnya telung juta selawe ewu selawe ewu rupiah biasane murah biasane biasane mang sakmono jarene paling banter lima ewu rupiah lah kuwi kok wi jarene iki kabar iki iso 3 juta, 3 juta setengah. Sedina sewon. Keramane warung. Ngono lho. Dadi sewulan kemudian kuwi rene nggawa nek aku rokok. Iki ikhlas apa ora kowe aku ngono. Aku nek kok icah kuwi ngono kuwi. Kanca kuwi. Kowe ikhlas ora er? Woi kelas to mahas mas ngono. Nek ora mergo pitulunge sama ah, aku ora nulungi lho iki aku yo ngono. Hmm. Aku ora nulungi mergo kowe njaluk ngene kon ngeterke yo tak terke to aku ngono. Bojoku lho nganti kaliren padha golek utangan. Dan 500 ditinggal 10 dino aku yo ngono. 10 dino persis 10 dino teko ngomah ora mandek. Karena Solo eh, Lampung teko Malang kuwi memang perjalanannya sangat luar biasa. Jauh itu di Jawa Timur paling ujung, hampir paling ujung. Mana lah? Jadi nalika semono kuwi dek nenggonku madul sebulan menah nenggonku madul apik kok beda. Beda. Bedane bocah iki nyelot gembede kaya wis semu ngejak aku nang ndi Mas ngombe. Ah ngono lho. Dadi nalika semono kuwi dijak omben ya wis aku melu. Melu ngombe. Mergo aku ya tukang ngombe, tukang ngombe biyen nek saiki ora. Nah, kok suwe-suwe bocah kuwi ndadi terus rumangsa so, nyetor duit golek duit mungkin penak kerjanane terus medok ngono lho critane iki critane medok kamangka ning kono ngono kuwi wis diweling aja wanti-wanti kowe dolanan kuwi nek mergo dolanan kuwi engko ilang sawet sapa montrone ilang mergo gak pengin ning kono kuwi juga arepa kuwi kuwi dudu pesugihan kuwi gur nyuwun ben penglarisan Mas nek Gunung Kawi itu ya pengertian Gunung Kawi itu bukan pesugihan tapi itu hanya penglarisan ya benar itu pesugihan cuman tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang di pengen medok Wih godo, wih godo, ndelale godo wong arep sukses ki tetep ana godo walaupun wih salah ndelalah senengane medok nangis kabar sing wedok ning luar negeri sing lanang ning luar negeri wis tetep ilang kabeh poso ora nang apa papan panggonan didol pak anak melu mbai sing wedok ning Malaysia sing lanang ning Jepang ora kleru kabeh bisa bisa mau ini dia sukses sukses itu tidak berjalan lama lho lu ora suwi sebulan gue wes beda wis tak omongne to sebulan gue mau beda mergo boleh duit gampang wah omongso duit kok gampang mungkin kan ngono jadi uang gue, iya ya hilap wah hilap mungkin aja peh duwe aja peh iso gue terus jumawa kuwi ndak apik ngono lho ndak apik jadi aku iso kuku ngopo ora tak kuku nah kudu eling ngono pantangan juga nah tetap semua ada mas nang gue cerita singkatnya kaya ngunuhi saiki Mas nangis nih konco nih konco ku keadaan wes randio kopo menurut tak tak pengen ngerti saiki yo sesuk tak terkena ngomai ngomai bukan milik dia idol tragis tragis cerita ini merdek merdek kuat atau mergo melanggar pantangan ini mau mergo melanggar pantangan ini mau mergo harus diweling aja pisan-pisan kue berbuat sing ora bener arpo iki mbak anggap ora bener tetep iki ora bener mergo aku duwe larangan kaya ngene aja mbok larang aja mbok langgar ngono lho aku kelingan tenan kuwi nalika semono dhek medo ngono lho yo ngerti akhirnya kabar ceritanya terus ambles kali kisah singkat pesugihan